że lubię wpływy lubię wpływy, lubię wpływy tych ci są na ulicy one są na ulicy we mnie, ale jestem Kurwa takim podejściem, że nie Ty strzelić do mnie, ja strzelę zanim wyciągnie Tego tak nauczył nie pytaj się ile boleć W zasadzie to palec stale Potem nie da się nazwać że kuzi mi